test trip layangan tanggalan lur tanggalan meet in bapak sopo iki dipal nih dipal nih mis mumpul nuk kok iya pak ada siapa yang ngunik kok rusak mulu pak eh, siapa yang singgahi Oh, kue tak lagi kali. Singkai kue dewe. Kau pinter man. Singkai kue tak. Wah pinter. Sabangannya kok kaya ngono? Sawangane apa kuwi bahane iki kok iso kaya cilik men kaya kurup anu bola. Bola dondom. <laughs> Sawangane <laughs> cuwili. Sapa sing gawe iki sawangane le? Bapak. Uduk kowe. Kowe tuang ngedulnya apa? Tukang gaya layangan. Jenengmu siapa toh? Dikri. Ya tukang layangan ya, ya. Uduk. Tukang apa berarti? <laughs> Tukang ngedul nih. tukang ngedul nih. Hah? Tukang ngedul layangan toh? Wis biasa mumpul urung Pak iki, Pak? Oh, kerap. Oh, ya. Tapi iki blocking Lah nyambung kok ngono. Kuwi ra ya. Hmm. Oke, oke, nggak apa-apa. Siap, siap. Kita tes dripnya. Layangan tanggalan mid in Dikri. Ya. cikri jenemu. Dikri ya. Mid in cikri kita lihat lah ya ini tak syuting ya mau ini udah di syuting kok biar jale kita lihat gimana ini adik jikri lho kok ada mana yang modul ini karo si ngedulnya gede layangannya ini kue biasa ngedulnya pora si ngedulnya biasanya siapa kue Oh, kowe dhewe. Rona terus jeneng Pak E. Wah, kengko aku kesambra iki kengko. Oh, samar eh. samberan kita lihat gimana untuk tes stripnya layangan tanggalan Cul. Wah, yang ngelip ya. Sawangane ora muni ngono. Sawangane ora muni YouTube berak ya. Lah iya, peh ya. Penakno lho bulu-bulane. Iku langsung iki. Heeh. Iya, Pak. Lah iya. Penak iki. Langsung mumbul. Perlu dilakne kontes iki. Wani kuwi dilakne kontes iki. Hah? Wani dilakne kontes. Eh? tanggalan dan sekali duli langsung loh potes layang-layang di anu nanti kwi wani melu kontes pak pak layangmu pak karena dantannya anu deh pak ji sawangane sawangane uramuni kurang gini Meia. Cikri bane dia anu. Apa iku ngedul nih? Ya sekali dul langsung loh. Langsung ngelip bimbing sawangannya perlu dandani nih ing metok banter ngono. Nanti kowe. Lah iki kok sing kok mulih sapa kok sing balik. Bayangane sing kok mulih sapa engko kok. Nanti ngendi kok. Oh, kok kok mulih. Lele biasa nih. Biasane dhewe <laughs> Eh kae ule ngake tok kae iki nyambak kurang gedine kawan ngisan kowe. malah malah cilik kok ngisorane gede sawangane kurang kayak kayak orang ngono kue sebuke ngisor dengan tanggalan kok ibu ngono itu sawangane jalur gede ini kone samen pak cik diesel apa sipil nih hmm Sanyo sanyu cukup kok Lah iya. Sanyo Sanyu cukup. Deh. ta ngono ya. Apa traya ngono kuwi? Wafal ya biasa nih. Ya oke lah iki. Ya ana kita buka. Kita buka lah nang kuwi sitoke kuning karo anu. Ya sing iki sak Sing kuning tok kuwi. Iya. Sing jero kuwi dekat mau ana. Oh, sing anyar sing kuning kuwi iya lha wasul mandi kok rene nanya apa kuwi le jikri engko kan go mulih kok kita layangan ta pal eh. entek ngesor jebuke kok tambahe ngono ya ora kedhuwur jane wis kodok dhuwur tenan. Ngene enteng kuwi. Dunda dunda lur. Ketoke dunda. Ora marem ora sawangane ra muni jerene. Malah disuri bisa. Malah disuri. <laughs> Malah dipalne ora di ora diunda lur. Omae jerene ora marem. Sawangane kurang banter. Palne iki jane iki. Ya sesuknya lah Dandani sesuknya Sambungan karo layangan STKK itu geger Orang, apa ini ngesor loh kayak Layangan STK ini ngesor loh Orang gelap muka Orang gelap apa ya? lemas Oh Jadi sekali Jadi harus muka kan orang iso Iya sawangane api kaya kene tapi nek angin gede kae yo sawangane meleh keprek <coughs> keprek kae kene angin gede nah ngene ukur-ukurno banter tapi ora gelem anteng ngono kok oleh ngae gedhe ngesor katanya pake apa ya oleh gedhe ngesor kae ketok iki kok rumahku kaya kurang sawangan malah heeh Yang sore gede kok. Sore gede kan harus sawangannya kudu gede kok. Emang eh, suruh kok anu tau, tandak ngono tau. Hehehe, Layangan yang anu orang nyentol lah Nyentol berapa? Berjalan. Iya tau? Ini orang angin gede. Duh iya nyentol iya ya. Nyentol lor, layangannya yuk. kita terlalu ngelip terlalu ngelip batang roll pen kita ya batang roll pak batang roll pak malah tinggal nyoting mau jangir kayak lah jauh wili kok Tapi yang jelas kedurun ini kok masuk kok ya ragu ngulik. Wos,